einmal einen Powerchord und dann wieder mit der Kamera rumspielen. Hm. Ne? D-Dur. Tag alle miteinander. <laughs> D-Dur. Kein Dur. Es gibt nur Moll. Es gibt nur D-Dur. Es gibt nur, Moll und Doppelmoll. Es gibt nur 0583. 0815. <laughs> Es gibt 0815. Ah ja. Das ist Metal. Raw Irgendeine Band. Raw Ensemble. Oh, es gibt, es gibt Trash Metal. Jetzt rasch machen. Nö. Kenne ich gar nicht diese Musikrichtung. Wann bin ich seriös? Also du stinkst wie Eltis und denkst, du bist seriös. Also ich stink wie ein Eltis, das ist richtig. ich habe heute schön, weißt du, Wurst mit Knoblauch gegessen. Das also, ist, hat, hat sie nicht hergefunden, oder? Stefan, wir kennen uns von Sommerbrüder. Stimmt. 2012. 12. Sehr geil. Geil. Servus. Servus, hi. Ey, also ohne Witz, wie wieder kenne kenn ich euch jetzt schon? Äh, seit vier, drei, drei, drei, vier, vier Jahren. Jahren ich, 2016. Ja. Vier Jahren. Ich habe euch noch, noch nie live gesehen, es wird mal Zeit. Ja, äh, ihr, ihr, habt schon gespielt, oder? Ja, und, ah, wie, das ist. und wie war's? Geil. Die, die, die Menge geht, geht, geht ab. Es ist, ja. es, ist, es ist, eigentlich plus Bands. Ja? Kannst mal rund, rund, rund starten. Hey, wir spielen da und da, kommt. Das wäre ganz cool. <laughs> schau mal einfach mal, schau, mal, schau ich mir die mal an, mal schauen, was da abgeht. Ups! Und da ist der Jan. Da ist der Jan mit Verspätung. Jan Delay. Hey. Das heißt die Verspätung. Ja. Okay, ja. Jetzt hätte schon um 13 Uhr da sein müssen. Fick dich. Ja. Ein bisschen, ja. Nur aus Spaß. Ja, ja. Wir können dich nicht hören, aber egal. Ja, egal. <laughs> Da war hier ein Theater. Obi, wie war der Urlaub? Äh, war voll geil. Zeig mal ein paar Bilder. Oh, was, hast du was hast du angeschaut? Was ist das? Theater, da hat Queensrÿche, glaube ich, gespielt. Queensrÿche! Oh ja. yeah! Jetzt bist du braun gebrannt und... Ja, und total im Arsch. Ah. Sieben Tage oder fünf. Und jetzt hat gar keine Kraft mehr zum Drummen heute, ne? Nee, Mann. Nee, Mann. Also, äh, ist los mit dir? Du bist jetzt endlich mal zurück im Game, oder? Ja. Back in the game, ey. Schon kann auf jeden Fall jetzt losgehen. I'm loving it. Woo. Schwert, schwert, schwert, schwert, schwert, schwert, schwert, schwert, Spielt mir das Lied vom Tod. Ring. Ah, ja, jetzt. Ah, ist geil, die lassen sich von mir nicht mehr rauskriegen. Das ist sind, weiter gegen spielen. Du bist einfach nur noch Hintergrundgeräusche, weißt du? Äh, jetzt gar nichts machen. Nein. Die, halt, die halten den Takt, du musst dich nach denen halten. Ja. Und, geht alles? Ja, machst du ein Video? Ja, immer. Was ist jetzt mit der Fußmaschine? Ähm, ja, fast schon. Ich habe eine andere Schraube gelockert, Ja. die halb so wichtig ist. <laughs> Nur, nur, halb, nur halb so wichtig. Ja, Fällst dann, nur, dann nur halb so schnell auseinander, oder? <laughs> ja egal. Für eine halbe Stunde reicht schon, obwohl bei mir eigentlich so wie ich reinhämmer, brauche ich eigentlich nach 10 Minuten eh eine neue Ja, schauen wir mal. Wird auf jeden Fall. Klar. Hey Chris, äh, wieso, hast du, wieso, hast du, eigentlich die Box aus dem, aus dem äh, Proberaum geholt? Äh, der Zini, äh, der hat heute Abend eine Geburtstagsfeier. Das hat ah. von irgendeiner äh, Schwiegermutter von ihm oder so. Okay. Und deswegen hat er gefragt, ob er die haben kann. Aber den bringt sie morgen zurück. Okay. Ich, ich dachte schon, als du Box gesagt hast, du meinst deine Line, deine Line 6 Combo. Nee. Er hat gefragt, ob er sich einen kleinen Verstärker ausleihen kann von der Geburtstagsfahrt. Aber die 250 Watt würde ich auch mal Okay. Yeah, my guy. einer Skala von 1 bis 10, wie sehr haben wir heute verkackt? Nein, maximal, es war geil. Wir haben ah, ja. richtig gerockt, Alter. Ah, alle anderen fett Spaß gemacht. Alle anderen fünf, ich 0. <laughs> äh, ich hab halt total abgekackt. Nee, ich, ging's voll Nee, ich war halt mega schlecht. Das Einzige, was halt madig war, war... Michael! <laughs> Jan bin ich voll. Jan! Ich liebe dich! Erfolg! <laughs> oh mein Gott! Wunderschön. Wunderschön. Einem Engel gleich. Einem Engel gleich. <laughs> Einem brutalen, brutalen Engel. Yeah. Nope. Oh. Ja, Chris? <laughs> Schlechte Nachrichten. Die haben die Aufnahme schon wieder verbumpernickelt. Jetzt hat wieder alles gelöscht. Das müssen wir später nochmal machen. Zum, <laughs> zum vierten Mal. Ja, aber der Obi ist jetzt weg, ne? Achso, der ist jetzt, der ist jetzt nach Hause gegangen, oder? Nee, der, geht, der ist noch im Bus eingeladen. Hä? Der ist noch im Geburtstag eingeladen. Ach so. Ist, ja, dann müssen wir es halt, müssen wir's halt ohne Obi machen. Ja, ja, ja, Ah, nice. Okay, na gut. Dann später ohne ihn. Cool. So.